Match found. I am both shield and sword. I will stop anyone who tries to come through. I must keep my secrets with me. Ses ses ses deneme. 1 2 Sesim geliyor mu? Evet ama çok Abi kur artık hadi sende Cypher bomba. Cypher aşağı in kur abi. Sağımda Jack. One enemy remaining. İn kur abi artık in kur hadi. La, plant kanka. Hadi gülüm. 30 seconds left. O nasıl bir tavır? Tam bakma sonra kadar bana söylüyorsun. Şey Planted the spike. Solunda büyük ihtimalle. Window dedi. Bıçak at bıçak. spike I drop. have the spike. Enemy spotted. Rest. One enemy remaining. dog bites hard. Careful. Omunu. Sağında da sağında. Sağında da var. Yüzde yüz. Aa. Adamlar arkamızdan giriyor, midden giriyor sonra. Take out Cypher's Bak burada. Adam burada. Adam burada. Get out of my way. Wild and dead. You're Thirty seconds left. Enemy down. Where is? Ben şu karşı Reyna'yı sikeceğim şimdi iyi izle. Onu, onu yapmayacağım. Mid bana salsana. Alma. Almam bak. afraid. Put down. One enemy remaining. Canım Shift down. immediately Ya bu silah tek tek mi sıkıyordu ya? Sikeyim öyle silah. Ya bu aptal orospu tek demiyor ya. Last player standing. Three killed. Abi 20 mermin var neden reload? Ya, emin olmak istiyorum. Adam karşısına çıksa vuramayacak. Ses yoktu. Sağ sağ sağ. Sağda. Yani. Need a drop. Jet kör atayım öyle çıkayım ya. Bence ben smoke atayım oraya. Adamı vuramıyor. Vurmayalım zaten ben alttan gitme peşinde. Nasıl ölmüyor bilmiyorum. Yok ben bilmiyorum kim. Aynen jet burada. Our spikes down. Çok sıkıntı. Cypher kamerayla bakıyor ya. Yani. I have retrieved the spike. İzleyici yüz hemen. Bak amına kodumun izleyicisi ya. Geldi arkanda galiba. İş nerede? Aşağıdan yukarı çıkıyorsun ya oradan ses verdi bana. 30 seconds left. Give me a Aynen corpse. oradan Give me a corpse. Last player standing. Bence sevgiler. Dal ya. Niye o... Do you see under my hood, Cypher? Does it scare you? Almayından siz nasıl iptal edebiliyorum ki zaten? Niye? Yok teçhizat istedim de iptal edemedim ya. yok sıkıntı yok onun ya. Yarım zırh spektri yap Jet. Yok o istemiyorum. Oyunu öğrenmeye çalışıyorum. garaja garaja bak. Jet garaja bak. Remove one enemy remaining. I can Jet şey var Win. Show me where to go. you İlk defa mı I know. Yok ikinci galiba. CS'den geçtim bu oyunu. Ben CS'den geçmiştim. Şu an CS falan hiç oynayamıyorum. Bu oyun daha kolay CS'den. Bir tık ama ben anlamadım. Ya CS'de spray var burada yok. Burada Aynen. askere gidiyorum yani o sıkıntı. Burada Abi sen kamerayla nereye bakıyorsun? Köşede 92'ymiş. İki tane HS yedi bende. Orospu ha. İşaretledim bak. İşaretledim. 92 yedi. Abi. Rush'la Cypher Rush'la Adamın AWP'si var Rush'la Sol Sol Sol Ha aynen. One enemy remaining. Kur abi şöyle. Cypher bomba sende. Planted the spike. İki de. CT burası oluyor değil mi? İşaretin. Welcome to my world. Aynen CT. Bu ne lan? Bu ne? şey şey sıkıntı yok. Bak Spike'a aim at. spike aim at. Bu kadar. Bu mu daha iyi bu elimdeki? Yok yok elimdeki Odin ilanı. Tamam isteyen varmış siktiğimi silahını. Kullanmayacaksan hadi. keep up. Gel mi çıkıyoruz? Gel gel gel mi çıkalım gel. Ses vermiyor. Ses vermiyor. Nasıl attı? Şunu görme. One enemy remaining. Team Ace. <laughs> You're terrible. Biz mi yapalım Seyit? Oraya bir duvar atsana seç şuraya. There. Buraya duvar at. Şuradan mid yapalım. Wall raise. Hemen değil hemen değil. Kırılır yoksa. Neyse. As one. Aynı anda pikleyelim Jet. There. There. Bir tane daha var. Bir tane daha var. Abi girin abi. Sağında, sağında. Sol, sol, sol, sol. Sol. Aynen oradaydı. Cypher sağ. Sağa bak. Ya kim yokmuş bunda. Window, şey, şey yokmuş. window. Bir şey söyleyeceğim. Bu silahta sprey var mı? Ee, şeyde mi? Vandal'da mı? Aynen. Last round Var. before the Ha, switch. yok. Şeydeki hiçbir silahta yok sprey. Hadi ya. Ya bu CS mantığı yok. Silahların hep Yo, yönlere Bak bak. Yo düzgün. Yok o sprey derken yani silahın belirli bir atışı yok mesela. CS'de AK yukarı doğru gider T yapar ya. Burada yok öyle bir şey yani. Kafasına göre gidiyor. hiç farkı. E-, ya kim öyle silah ya. Ben de alışmışım vandal keleş dediler bana. Keleş spreyi attı bana. clone killed. Where is everyone hiding? One enemy remaining. Switching sides. Broken. Oh wait. Okay, it's fine. Bir oyun kaç dakika sürüyor burada? 2 dakika ya. Evet, Ya. Tamamen bir oyun. 30-45 dakika. Tamam. Let's go. Hepsi ha. Yürü yürü yürü koş koş. ses veriyorsunuz? We spotted. Nailed them. Bir AFK'lar var. Ya bu aptallık 93 yedi ya. One enemy Cypher, önünde, remaining. Cypher. Önünde direkt önünde. Last player Abi standing. duruyorsun hareket etsene. Sol. aynen. Bak sağda sağ sağ. Helal. Easy. Ya ananı sikeyim Evde silah alıyorsan. ya CS'den geçen için ilk önce alışmak çok zor. Bilmiyorum kolay oyun ya. Ben 6-2'yim. Güçleri e, 1-2-3-4'e atayabiliyordun değil mi? Yok. Nasıl ya? Tuş atama yok mu? Keep C, Q, E, X'i ben 1-2-3-4'e atamak istiyorum. Bilmiyorum yapabilirsin herhalde. Abi çıkıp vursana Sage niye geri geliyorsun gözünü seveyim ya. 52 yedi benden jet. Bir AFK galiba. Yok AFK'lar. Jet direkt sağında 52 yedi. Yok yok sağ aynen. One enemy remaining. O da garajda garajda garajda. Abi girin artık adam geliyor gir gir. Solunda. enemy They're starting to panic. I can feel their pulse quickening from here. Jet. It begins. Yaptım. Yaptım şu anda. Aa. aa. Ben ölmeye... Aa seri ha, seri ha. kafayı dedi. One enemy remaining. I'm still hungry. Spike here. We know more than we did before. Let's use that. Paranı olabildiğince 1900'de tut ama. Yani rekor olsun, derecesiz de olsun. Az siktir ya dur bak. Al ya. Yarraydım dur bırak. gösterme, gösterme, gösterme. One enemy remaining. I know what must be done. Defenders win.